Eh, para mí la pandemia es un típico fenómeno global. Y sin embargo, tenemos que dar un paso adelante y eh, introducir de manera más eh, marcada en nuestra conversación el tema capitalismo. Una de las maneras eh, en que en los últimos años eh, eh, yo traté de investigar la combinación de homogeneidad y heterogeneidad en el desarrollo del capitalismo global ha sido enfocarme en el tema de la logística, tomando las llamadas cadenas de abastecimiento como punto de vista con muchos otros y muchas otras eh, en distintos lugares eh, en el mundo, he tratado de echar luz sobre lo que llamo el esqueleto de la globalización capitalista, la red de cadenas de abastecimiento, zonas eh, especiales, corredores, conductos, eh, cables terrestres y submarinos, que tiene una autonomía espacial y hasta jurisdiccional con respecto a la geografía política organizada alrededor eh, de la norma nacional y de las relaciones internacionales. Bueno, mm, hay que eh, subrayar que estos espacios logísticos, que son espacios del capital, se paralizaron con la difusión del coronavirus, así como eh, se eh, habían paralizado con el 11 de septiembre.